පැත්ත අනිත් පැත්ත. යකෝ YouTube එකේ අනිත් පැත්තට දාන්න බෑ. සීතලයි. සීතලක් එහෙම නෑනේ වලට. you Darussalam, Open Center, Avastan, Sansa.